Michael Garden, tempat kuliner yang paling hits di alam sutra. Restonya keren banget. Dengan suasana taman yang sangat indah. Tempat spot foto dan video yang instagramable. Harganya sepadan dengan tempatnya. Wajib dateng guys. Makanannya rekomen banget.